Allora, vi aspettiamo. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Tra poco. Buonasera, buonanotte cari amici di Rai 1. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà, cioè cinematografo, i film della settimana, i critici, il pubblico, i protagonisti. Grazie, grazie davvero a tutti. Cinematografo, il cinema è sogno, il cinema è cultura, Anima e Libertà. La notte di Rai 1 continua e purtroppo dovremo vedere ancora immagini che non avremmo mai voluto vedere. Le immagini che ci manderà sicuramente Rai News che arrivano dall'Ucraina. Buonanotte. Sì, here we go for our video tools of the day. Anzitutto, first of all, it's a Friday once again, and as every Friday, I shaved my beard with this fantastic electric blue, black and grey razor, only 8 euros, very cheap, very great. E oggi ho anche tagliato le basette, ogni tanto bisogna farlo perché eh, danno fastidio, ma soprattutto, ripeto, ogni settimana io in realtà taglio questa parte, mentre ogni due settimane questa parte qui, questo perché principalmente ho come modello riferimento, ripeto, Aragorn di Lord of the Rings, ovviamente non insomiglio né all'attore, appunto, nella, cioè né al protagonista né all'attore, ovviamente, ma semplicemente è un mio modello riferimento il tipo di barba sua. Invito sempre a vedere anche il video trailer del canale in cui dico anche eh, parlo, un video risalente alla fine di gennaio in cui parlo anche della barba, dico anche le cose interessanti, in base anche a un pensiero di Shakespeare sulla barba. Uh, sì, uh, e poi non uso la lametta perché purtroppo è un tipo di pelle particolare che mi ha fastidio e quindi preferisco usare il rasoio. Appunto, secondo me un uomo un pochettino di barba la deve portare, o meglio, secondo me appunto quella barba che dà quel senso leggero di vissuto che non va oltre, diciamo, per quanto mi riguarda, le due settimane, che secondo me è il tempo migliore per avere la barba. Poi, eh, Chu, It's Friday <laughs> Once Again, se vedi frati, ho visto, eh, diciamo, stanotte eh, il mio programma preferito sul cinema, cinematografo condotto da Marzullo, su Rai 1, il canale principale qui, in cui, ripeto, si commentano eh, i film usciti in settimana, le, la parte di critici in studio in collegamento, anche di attori, anche dalle persone all'uscita sala commentano i film e poi si fanno, eh, insomma, si reggono le classifiche degli incassi, eccetera. Ma soprattutto il conduttore <laughs> pronuncia questa frase. Così la frase uh, cinema is eh, dream, cinema is culture, cinema is freedom. Grandissima verità soprattutto 3.3, cioè Friday Once Again, la sera di Friday, però in realtà proprio di venerdì sera, adesso vedrò il mio programma preferito sull'arte, questo capello sbarazzino, <laughs> che diciamo mi sono svegliato così purtroppo, che si chiama Art Night, condotto quest'anno da Neri Marco Re, grandissimo programma dove appunto si parla sempre di arte, di, di vari artisti, i più grandi artisti del mondo, italiani, non solo, eccetera e lo consiglio soprattutto a chi è italiano, se qualche, ci sarà qualche altro italiano che si iscriverà al canale in futuro, lo consiglio perché è davvero un grande programma. E poi It's a Friday Once Again, e soprattutto oggi, cioè soprattutto, uh, pensavo alla serie musicale su It's a Friday Once Again, credo dovrei continuare con l'episodio 32, se tutto va bene più tardi, ma non lo so, non lo so proprio su cosa si baserà oggi, ma molto probabilmente su Twin Peaks, perché punto 4 Today, lo lascio per ultimo ma è il punto più importante, today, come accennato anche nel report, it's the anniversary of the pilot, eh, Twin Peaks pilot in the States, quindi auguri a tutti gli amici americani perché uh, eh, 32 years ago andava in onda appunto il pilota, il leggendario, famigerato, bellissimo episodio pilota di Twin Peaks, quindi auguri a tutti in Italia invece già abbiamo festeggiato il 9 gennaio, ovviamente un anno prima di voi perché andò in onda nel 91, volevo pubblicare appunto il pilota in italiano, ce l'ho pubblicato, ma in realtà uh, io non so come si risolve il problema del copyright, purtroppo è stato bloccato, non lo può vedere nessuno, quindi mi dispiace, è stata una bellissima cosa perché nessuno ha caricato il pilota per intero sul canale su YouTube in italiano, ma anche in altre lingue, per cui mi dispiace, ma uh, purtroppo è stato bloccato, ma ma forse eh, può essere pure che avete visto al posto del report io ho caricato il Twin Peaks Teme in onore appunto della, del, del, <laughs> del, pilota. Poi pensavo al continuo della mio tributo ad Angelo Badalamenti, maestro Angelo Badalamenti, il 22 marzo per il suo compleanno, appunto il 22 marzo scorso, alla seconda parte non linciana che dovrebbe terminare, mancano gli ultimi due pezzi, credo domani o dopodomani dovrei caricare il penultimo pezzo, che dovrebbe essere il Mind titre da Secretary. Era film, cioè che in realtà <laughs> non ho visto, però comunque film con Maggi Gillenal e James Spadere, che prima o poi vedrò, appunto con musica di Angelo Badalamenti, molto bello quel pezzo. Appunto in tal senso invito sempre a leggere le descrizioni di questi video su Angelo Badalamenti che sto pubblicando, perché è scritto tutto lì, non mi voglio ripetere, ma oggi vi lascio con un'ultima cosa che appena sentito, ascoltato, e spero vivamente si tratti di quello che ho letto. Si tratti di quello che ho letto perché ho letto poco fa che al, festival, al prossimo Festival di Cannes, 17-28 maggio, si, eh, ci sarà in concorso eh, anche un film, cioè un concorso non lo so, ma comunque era la premiere, ci sarà la premiere di questo film, cioè un film seg tenuto segreto, nessuno ancora l'ha rivelato, ma ci sono stati dati degli indizi da parte di un critico, non mi ricordo, eh, orientale, adesso non ricordo esattamente il nome, eh, comunque ha detto, ha scritto tramite un suo tweet che si tratta di un film di un più grande regista americano della storia, uno dei più grandi registi americani della storia, e di cui i due film da, eh, di questi che ha fatto questo regista sono i suoi preferiti, e si potrebbero aggiungere anche gli altri ha scritto da parentesi e poi ha aggiunto anche è anche regista di una delle mie serie tv preferite. Ora, <laughs> non vorrei dire, ma queste parole mi sembrano davvero lampanti. Può essere che finalmente adesso, che poi martedì verrà presentata da quello che so io la lista ufficiale di tutti i film, compreso anche questo, che parteciperanno appunto a Cannes, io credo che eh, queste parole in qualche modo siano davvero straordinarie, o comunque finalmente veritiere la verità che verrà forse finalmente a galla rispetto a questo misterioso progetto di cui appunto non abbiamo saputo veramente nulla e quindi praticamente molti stanno sostenendo che potrebbe trattarsi proprio del nostro maestro. In effetti questo critico ha detto che questo progetto è stato tenuto segreto per molto tempo, guardate mi vengono i brividi, non ve lo posso dire perché eh, <laughs> ovviamente non ve lo posso, li sto provando in questo momento, pure quando ho letto questo articolo, sono anche emozionato, alla voce non so se si sente, ma comunque io credo davvero che, anzi spero veramente, spero veramente, dopo tutti questi, questi rimandi comunque questi, questi segreti, che finalmente davvero questa volta si possa trattare di questo progetto, il maestro, non so, Visteria, Record of the Night, un altro, uno Record of the Night, un altro film, ma spero ovviamente sia lui veramente fosse un continuo, uno spin-off di Twin Peaks sarebbe ancora più bella la cosa, ma non importa, film, serie tv, vedremo, non si può sapere ancora con certezza, ma io da quelle parole di dalle parole di questo critico, come molti ovviamente adesso saranno convinti, adesso veramente sono convinto, lo spero veramente, ovviamente non è detto mai, potrebbe anche essere un altro regista comunque famoso, americano, ma insomma uh, auguriamoci tutti che sia così, quindi Uh, sì, credo di aver detto tutto, sul resto mi dovessi venire qualche altra cosa in mente, come sempre aggiungo la descrizione. Have a great day again, have a great Twin Peaks pilot anniversary to all the American friends e speriamo vivamente, we hope seriously, that this project, this movie is a movie or a series by again our great Mr. David Lynch. A domani!